ሰው ደምስ እባላለሁ። በእስቴ ወረዳ የልጫ ሪዳ ቀበሌ የግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። ስንዴን በመስመር ለመዝራት የሚታዩ ችግሮች በአርሶ አደሩ ደረጃዎች አሉ። ይህ ምንድን ነው? ዘርና ማዳበሪያን የማገናኘት ችግር አለ። ሌላ ደግሞ አርሶ አደሩ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ወደ መስመር ዘር አለመግባት። እነዚህን ችግሮች ለመፍታት በአርሶ አደር ንጋት ገላው ማሳ ላይ ገንተን ስንዴ በመስመር አዘራርን ከባለቤቱ ጋር ያሳየናል። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ድረስ ያከታተሉ። ሸሞን ማናወ የፋሲል መዲና ሰላም አደራችሁ አባ ነገር እንዴት ነህ ጌታቸው? አለን። ደህና ናችሁ? ደህና ደህና ነህ? አለን። እንግዲህ ባለፈው ስንዴ በመስመር አዘራር በተቀጣጠልነው መሰረት ተሞክሮ ልታሳየ ቀጥረህ ነበርና ዛሬ ልታሳየ ትችላለህ? አዘራሩን ለማሳየት ፈቃደኛ ነኝ። ከቤተሰቤ ጋር በአንድ ላይ ያለሁኝ አሁን በሮችን የሚቀበለኝ ሰው እንጣልኝና መልካሙና አተቀበለኝ ባለቤቴ ጋራ ነው ላሳይህ በመስመር ለመዝራት ለማሳየት ፈቃደኛ ከሆንክ ከባለቤት ጋራ ስንዴን በመስመር ለመዝራት መጀመሪያ ቅድመ ያደረከው ቅድመ ዝግጅት ምንድን ነው? ስንዴ በመስመር ለመዝራት ቅድሚያ ዝግጅቱ አንደኛ ሁለት እስከ ሶስት ማረስ ከዚያ በኋላ በአራተኛ መዝራት አለብን። እሳ መረጣ ማካሄድ አለብን። ተጨማሪ የሰው እርዳታ እና ግብአቶችን ማዘጋጀት አለብን። እኒህ እኒህ የምንሰራቸው ቅድሚያ ዝግጅቶች ናቸው። ባለቤቴ በተጨማሪ እሱ ባለው በተጨማሪ እኔ ዘሮችን የዘር መጣያዎችን እቆችን ማዘጋጀት አለብኝ። እንዴ በመስመር ስትዘሩ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ታሳዩ ትችላላችሁ? መዝሪያ ቁሳቁሶችን አዘጋጅተናል። ናን ልናሳይህ። ና የመዝሪያ ቁሳቁሳችንን እናሳይህና ማሳይህ ባለቤት የጋራ የመዝሪያ ቁሳቁሶች አሁን እንግዲህ ይውል እኛ ምርጥ ዘራችን ይሄ ቀቀባ የሚባል ስንዴ ይኸው ተመልከተው ማማሩ ይሄ ነው። እንደገናም ደግሞ የመዝሪያ ቁሳቁሳችን ይሄ ነው የያዝ ነው ከባለቤቴ ጋራ እያዘጋጅን አቅርበናል። ይሄ ደግሞ ነጭ ማዳበሪያና ጥቁር ማዳበሪያ የተደባለቀ ነው። በተጨማሪ ደግሞ የሰው ኃይልና በሮች እርዳታ ይኸው አቅርቤ እየተዘጋጅታ የኔ መሬት ግማሽ ቃዳ ናት። ቀቀባ የሚባለውም ምርጥ ዘር ግማሽ ቃዳ ለሚፈጅ 19 ኪሎ አዘጋጅቻለሁ። ግማሽ ናት መሬታችን ምርጥ ዘር አሁን አዘጋጅተን አቅርበናል። ስላዘጋጀን ደግሞ 19 ኪሎ አምስት ኪሎ ነጭ እዚያ ደግሞ አስራ ሁለት ተኩል ኪሎ ጥቁር እዚያ ሀያ አምስቱ ኪሎ ስምንትኑን ኪሎ አንስተን ጥቁሩ አስራ ሁለቱ ጨምረን ያን አዘጋጅተን አደባልቀን ለዘር አዘጋጅተናል። እናንተ እንዳላችሁኝ እንግዲህ እንዲም በመስመር ለመዝራት ያዘጋጃችኋቸው ቁሳቁሶች በጣም ቆንጆ ናቸው። ስንዴውም ቀቀባው ምርጡ ዘር በጣም ቆንጆ ነው። የመዝሪያ እቃዎችንም ቢሆን የማዳበሪያውና የስንዴውን እነዚህ ሁለቱንም አዘጋጅታችኋል። ይህም በጣም ጥሩ ነው። የማዳበሪያ ስብጥሩም ቢሆን NPSB ው ያው 12.5 ኪሎ ግራም ነው። ዩሪያው ደግሞ 8 ኪሎ ግራም ነው። ተደባልቆ በዘር ወቅት መጠቀማችሁ በጣም ቆንጆ ነገር ነው። ጥሩ ዘሩን አዘጋጅታችኋል። ቀቀባ ምርጥ ዘር አዘጋጅታችኋል። ጥሩ ነው። ይሄ ቀቀባ ስንዴ ለሄክታር የሚያስፈልገው የዘር መጠን 150 ኪሎ ግራም ነው። ያንተ ማሳ ደግሞ ግማሽ ጥማድ ስለሆነች 19 ኪሎ ግራም የዘር መጠን ያስፈልግሃል። አሁን ይችንም በሚገባ አዘጋጅተሃል። ላዘጋጀሃት ማሳ በቂ ዘር ናት። አንተ እንዳላችሁት የማዳበሪያ መጠኑ ለሄክታር የሚያስፈልገው NPSB መጠን 100 ኪሎ ግራም ነው። የዩሪያ መጠን ደግሞ 200 ኪሎ ግራም ነው። የእናንተ ማሳ ደግሞ ግማሽ ቃዳ ስለሆነች የሚያስፈልጋችሁ የማዳበሪያ መጠን NPSB 125 ኪሎ ግራም ነው። ዩሪያ ደግሞ 25 ኪሎ ግራም ነው የሚያስፈልጋችሁ። ከ25ቱ ኪሎ ግራም በዘሮት አንድ ሶስተኛውን ስለምንጠቀም 25ን ለሶስት አካፍላችሁ የሚገኘው ውጤት ወይም ደግሞ 8 ኪሎ ግራሙ ዛሬ በዘሮት እዚህ ጋራ ጥቁሩ ማዳበሪያ ጋራ ወይም NPSB ው ጋራ ተቀላቅሎ ለዘር ወቅት ማምጣታችሁ በጣም ጥሩ ነው። ስንዴ በመስመር በምዘራበት ወቅት ባለቤት ጋር እንዴት ነው የምትረዳዱ? ስንዴ በመስመር ስንዘራ እና ባለቤት የምንረዳደው እኔ ወደ ዘር ቦታ ወደ እርሻው ሲሄድ እሷ ዘሩን ማዳበሪያውን ይዛ ትመጣለች። አብራ ተከታትለኝ ከስረው አብረን ነው የምንገናኝ አንድ ላይ ምን ደግሞ በዘር ጊዜ እኔ ሳርስ ወይ ዘሩን ወይ ማዳበሪያውን ትጥላለች። በተጨማሪ ደግሞ ስንዴውን በመስመር እንዝረው አንዝረው እየተባባልን እየተመካከርን እዘን እንገኛለን፣ እንቀርባለን፣ በመስመር እንዘራለን። በዘር ወቅት ሱር ሲያሲያርስ እኔ ማዳበሪያውን አዘጋጅቼ ወስጄ እጥላለሁ። ማዳበሪያ በውሳኔ ደረጃ ደግሞ እየተመካከርን አብረን ነው የምንዘረው። እያደረጋችሁት ያለው ነገር በጣም ጥሩ ነው፣ የሚበረታታ ነው። አንተ በሮችንና የበሬ ቃህን ይዘ ወደ ማሳ ስትመጣ እሷ ደግሞ ዘርና ማዳበሪያውን አዘጋጅታ ወደ እርሻ ቦታ ይዛ መንጣቷ በጣም ጥሩ ነው። እዚህ ቦታው ላይም ቢሆን አንተ መጀመሪያ እርሻ ስትጀምር እሷም ዘርና ማዳበሪያውን ይዛ መገኘቷ በጣም ጥሩ ነው። አንተ በምታርስበት ሰዓት እሷ ደግሞ ዘሩን ወይም ማዳበሪያውን እየጣለች ነው ያገኘናትና ይህም በጣም የሚበረታታ ነገር ነው። ለሌሎችም ቢሆን ተሞክሮ የሚሆን ነገር ነው። መደረግ መቻል ያለበት ይሄ ነው። በተጨማሪም ደግሞ ዘሩን በመስመር እንዝራው አንስራው አንዝራው ብላችሁ በውሳኔ ላይ እሷም ተሳትፋ ሁላችሁም ተስማምታችሁ በመስመር እንዲዘራ ማድረጋችሁም ቢሆን በጣም ጥሩ ነው። ለስንዴ በመስመር የመዝሪያ ቁሳቁሶችን አሳይታችሁኛል። አሁን ደግሞ ስንዴ በመስመር አዘራሩን በተግባር ልታሳዩ ትችላላችሁ። ይህንንም አንዴ ስንሰራው የቆየ ነው አይደለ? በደንብ ነው የምናሳየው። ይህና የቆየ አይደለም፣ ምንዘረው ዘር አይደለም። እናሳያለን እንጂ ምን ችግር አለ? እንሂድ በተግባርና በሮቹ ጋር እናሳየው። ከመውጣቴ በፊት እናሳያለኝ እንዴ በመስመር ስንሰራ አፈርፈር ያለው 20 ሴንቲሜትር ነው፣ ወይንም በደህና ሰው ስንዝር አንድ ስንዝር ነው። ድግሬን ያዘጋጀሁት በ20 ሴንቲሜትር ነው። ንጋት ጥሩ ነው። የድግረ ዝግጅቱ ቆንጆ ነው። ከመስመር መስመር ያለው እርቀት 20 ሴንቲሜትር ስለሆነ ወይም ደግሞ በደህና ሰው ስንዝር አንድ ስንዝር ነው መሆን መቻል ያለበት። አሁንም ያንተ ድግር አዘገጃጀትህ ጥሩ ነው። እናንተ ሜትር ልታገኙ ስለማትችሉ በእናንተ በትልቅ ሰዎች ወይም በደህና ሰው ስንዝር አንድ ስንዝር የሚሆን ድግር ስፋት ስላዘጋጀ መስመር መስመር ያለውን እርቀት ይመጥንልሃል። በጣም ቆንጆ ነው። አሁን ባሳየው መስመር ፈር እያዋጣሁ እሄዳለሁ፣ ትከተለኛለህ። አጣጣሉን እኔ ላሳየ። ይህ የማዳበሪያው መጣያ ነው። ይሄ ፈሩ ነው። ይሄ ደግሞ የማዳበሪያው ጥልቀቱ ነው አምስት እስከ ሰባት ሴንቲሜትር ነው። ይህን ማዳበሪያውን እኔ ነኝ የምጥለው። እኔ እጥለዋለሁ፣ አሳያለሁ። አዎ አሁን እንግዲህ የምንሰጥ ባለቤት እንደጣለችው ጥልቀቱ አምስት እስከ ሰባት ሴንቲሜትር ነው። የገባ ነው አይደል? አሁን ዘር ልጥል ነው እንግዲህ ላሳይ ነው። ከንፈሩ እስከ ዘሩ መጣያ ያለው ጥልቀት ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር ነው። ላሳይህ ነው እየጣልኩ አሳያለሁ። በዚህ መሰረት ዘሩን እጥላለሁ ማለት ነው። አሁን ገብቷል። አዎ በጣም ጥሩ ነው። አባንጋት በጣም ቆንጆ አድርገህ ዘርተዋል። ጥሩ ነው እያደረጋችሁ ያላችሁት። እንግዲህ ስንዴም በመስመር ስዘሩ ማዳበሪያው ከፈሮ መጀመሪያው አንስቶ እስከታች ድረስ ያለው ከአምስት እስከ ሰባት ሴንቲሜትር ርቀት ባለው ቦታ ላይ ይቀመጣል። የስንዴው ዘር ደግሞ ከፈሩ እስከ ስንዴው ወይም ዘሩ መቀመጫ ድረስ ከሶስት እስከ 5 ሴንቲሜትር ባለው እርቀት ላይ ይቀመጣል። አሁን ባለቤትህ ማዳበሪያ እየጣለችና ልጅህ ስንዴ እየዘራ አግኝቻችኋለሁና በጣም ጥሩ ነው። እዚህ ላይ ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ነው አባ ንጋት፣ ማዳበሪያውና ስንዴው ቢገናኝ ምን ችግር ያመጣል? አሁን አንተ የጠየከኝ ጥያቄማ እመልሳለሁ። ይሄኛው ህይወት የለውም፣ ይሄኛው ህይወት ያለው የኛው መጥቶ ከዚህ ሲሆንማ ያቃጥለዋል። ዘርና ማዳበሪያ ሲገናኝ ያቃጥለዋል። ሁለተኛ ከሁለት ሳምንት በኋላ ይሄ ሟሙቶ ሲያልቅ ውሃ ሆኖ ይጠብቀዋል። ይሄ እግሩ ሁዶ ያገኘዋል፣ ይጠቀምበታል። ዘርና ማዳበሪያ ተገናኝቶ ዘራበት። ይሄ ነው ሚስጢሩ። እናንተ እንዳላችሁት ዘሩና ማዳበሪያው ቢገናኝ የሚያመጣውን ችግር አንተ እንዳልከው ያቃጥለዋል። ይህን የዘሩን በውስጡ የያዘውን ለመብቀል 13.5 እርጥበት መጠን አለው። ይህን የእርጥበት መጠን ይመጠውና ይሄ ይፎነፉንና እንዳይበቅል ነው የሚያደርገው። ስለዚህ በአንድ ላይ ተገናኘ እንዳይበቅል ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያለው ነገር ይሄ ነው። ዘርና ማዳበሪያ መገናኘት መቻል የለበትም የሚባለው ለዚህ ነው። መጠቀም ያለበት ይሄ ስንዴው ወይም ዘሩ ከበቀለ ከሁለት ሳምንት በኋላ ይሄ በታች መቀመጡ ምክንያቱ ምንድነው? ይሄ በስሩ አማካኝነት ድሮ እንዲጠቀምበት ነው የሚፈለግ። ይሄ ካደገ በኋላ ቀስ እያለ በስሩ አማካኝነት ነው የሚያገኘው እንጂ ዛሬ ተደባልቆ ሊዘራ አይችልም ማለት ነው። እኔ አዳባሪውን እጥላለሁ፣ ልጄ ዘሩን ይጥላልኝ። ማዳበሪያውን ሳናገናኝ በዚህ እየሰራ እየዘራ ነው ያለ። በዚህ መሰረት ናተነስ ተከተለኝ ላሳይህ ናድርቃይ ጸገዴ ናድርቃይ ዛሪማ የቀረ ነገር አለ። በዚህ መሰረት ነው እኛ እየዘራነ ያለነ። መስመር አዘራሩን በሚገባ ሁኔታ አሳይታችሁኛል። ሌሎች አርሶ አደሮች እንዴም በመስመር ለመዝራት ምን ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለባቸው ትላለ? እንዴ በመስመር ስንዘራ ያለበት ጥንቃቄ አንደኛ ማሳውን ማዘጋጀት አጥዳት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ዘሩና ማዳበሪያው ሳይገናኝ ለየራሱ መዝራት ነው። ሶስተኛ ማሳ መምረጥ፣ ማዳበሪያና ምርጥ ዘር መጠቀም አለበት። በተጨማሪም ባለሙያው የምክር ሀሳብ መጠቀም ጥሩ ነው። ይህ የምናረጋቸው ጥንቃቄ ናቸው። በመጨረሻም ስንዴን በመስመር ለመዝራት ለሌሎች አርሶ አደሮች የምታስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? ሌሎች አርሶ አደሮች የማስተላልፈው መልእክት አንደኛ ስንዴ በመስመር እንዲዘሩ ነው። ሁለተኛው ባለሙያው ምክር ሀሳብ ጠቀሙ ነው። መጨረሻም ስንዴን በብተና ከመዝራት በመስመር ቢዘራ ትርፋማ ጥቅም ያገኛሉ። ተጨማሪም በብትነ መዝራት በመስመር መዝራት ጥሩ ነው። ለአረም ለማረም ጥሩ ነው። ምርትም ጥቃሞት አለው ጥሩ ነው። ይሄ የኔ መልእክት ነው። ያት የስንዴን በመስመር አዘራር ከባለቤት ጋር ተሞክሮውን ስላሳየኝ በጣም አመሰግናለሁ እና በሉ በርቱ፣ አይዟችሁ፣ በዚህው ቀጥሉበት። እሺ በል እንግዲህ ሰላም ያገናኘን። እኔም በጀመርኩት አይነት ነው መሴን የምጨርሰው። አንተም ትራቀኝ፣ ጠይቀኝ። ሰላም ያገናኘ ሺሙን ምን መስመር ስንዘራ መተግበር ያለባቸው በራ ነጥቦች የመጀመሪያው የማሳ መረጣ ስራ መስራት ነው። የተመረጠውን ማሳ ከሶስት እስከ አራት ጊዜ ደጋግሞ በማረስ ያው እንግዲህ በአራተኛው የዘር ስራ መስራት ማለት ነው። ሁለተኛው የትግበራ ነጥብ ደግሞ የዘርና የማዳበሪያ አጠቃቀም ነው። የዘር አጠቃቀም በተመለከተ ለሄክታር 150 ኪሎ ግራም ነው። ሲሆን ለአንድ ጥማድ ደግሞ 37.5 ኪሎ ግራም የዘር መጠን ይፈጃል። ሌላ የማዳበሪያ አጠቃቀም በተመለከተ ለሄክታር NPS የሚጠቀመው 100 ኪሎ ግራም ነው። ደግሞ ለዚህ ለአንድ ቃዳ እቃ ደግሞ 25 ኪሎ ግራም እንጠቀማለን። ዩሪያን በተመለከተ ለሄክታር 200 ኪሎ ግራም ማዳበሪያ እንጠቀማለን። ለአንድ ቃዳ ደግሞ 50 ኪሎ ግራም እንጠቀማለን። ስለዚህ ይህንን 50 ኪሎ ግራም ለሶስት በማካፈል በዘር ወቅት አንድ ሶስተኛውን ከ25 ኪሎ ግራም NPS ጋር በመቀላቀል በመስመር በዘር ወቅት የምንዘራው ነው የሚሆነው። ሶስተኛው የትግበራ ነጥብ ደግሞ ከመስመር መስመር ያለው እርቀት 20 ሴንቲሜትር ነው። አራተኛው የትግበራ ነጥብ ደግሞ ፈሩ እስከ ማዳበሪያ ማስቀመጫው ድረስ ያለው እርቀት ከአምስት እስከ ሰባት ሴንቲሜትር ባለው እርቀት ላይ ይቀመጣል። የዘር ከላይ ከፈሩ አንስቶ የዘር እስከሚቀመጥበት ድረስ ያለው ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር ባለው እርቀት መካከል ማስቀመጥ መቻል አለብን። አምስተኛው የተግበራ ነጥብ የመዝሪያ ቁሳቁሶችን ማሟላት መቻል አለብን። መጨረሻም ስለ ስንዴ በመስመር አዘራር በአካባቢ ወይም በቀበሌ ያሉ የግብርና ባለሙያዎችን ማማከር እና ደግሞ ለተጨማሪም በሰማንያ ሀያ ስምንት የነጻ ስልክ መስመር እየደወሉ መረጃ ማግኘት ይችላሉ። አመሰግናለሁ። መንግስት አፋን ሀገር